शुद्ध जीवितं जीविम्प नाशति मागो सरिपोले दे परिशुद्ध

రక్తంతో నన్ను కడుగుమా పరిశుద్ధ జీవితం परिशुद्धुरा परिशुद्धुरा तुरा परिशु जीविं पा जीविम्पा नाशक्ति പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ विशु